Por fin logro salir de este infierno, mi casa. Odio cuando están mis padres, son tan fastidiosos, ni siquiera me entienden. Me pregunto si existe en su cabeza el término escuchar. Bueno, a mí ni me importa. Al fin y al cabo ellos nunca están. Siempre se van de viaje y es un alivio me encantan estos zapatos, tengo que volver y comprarlos. Yo sé que él quiere salir conmigo. Cuando llegue a la clase se sentará junto a mí. ¡Qué horror! Me veo gorda. Él a veces me mira a los ojos, no se atreve a coquetearme, parece tímido. A veces puede ser un completo idiota, pero tiene buen físico. Megan salió con él. Ella también es una idiota. ¡Qué desastre! Ahora tengo que esperar y si no me doy prisa empezará a llover y arruinará mi cabello. Me haría bien comprar un chocolate. Hace mucho no pruebo uno de esos. Pero no soportaría la idea de engordar. Pero nadie se enteraría. Allí hay una tienda. ¡Ay, ya cambió! ¡Qué señora tan desagradable! está acercando. Que se vaya rápido. Que no me vaya a tocar por nada del mundo. Uf, me aburre tener que tratarlo como mi mejor amigo, como cuando me siento en sus piernas y me dice que le gusta mi cabello. Quisiera que leyera mi mente y un día cualquiera me diga, yo sé lo que estás pensando, ¿quieres salir conmigo? Claro, porque si no me lo pide empezaré a creer que es como rarito, y si yo fuera evidente, voy a ser más evidente y si él es de esos chicos sensibles que se esconden dentro de un cuerpo de atleta que sueña finalmente encontrar su amor verdadero, y si lo que realmente importa está en el interior, ay por Dios, me vendría a hacer mi cirugía plástica en los labios.